शुद्ध अर्ग्यानिक यसमा कोसिस गर्दैछु मैले पनि किनभने हाम्रो यहाँ पहिले प्रयोग भइसकेका छन् युरिया मल डिपी र मैले अहिले गरिसकेँ तर मेरो चाहिँ यो माटोको कारणले माटोले अहिले चाहिँ बताइसकेको छ कि यो अर्ग्यानिक भइसक्यो अब अब अब यो बाजे साथै मेरो टोटल्ली माटोले नै अर्ग्यानिक बताइसकेको छ र योसँगै मेरो चाहिँ विशेष अनुरोध के हो भने खेतीमा केही छैन खेतीबाट केही हुँदैन खेतीमा सरकारको केही छैन भन्ने को चाहिँ म विपक्षमा छु किनभने खेती गर्ने खेती नै हाम्रो मूल मन्त्र हो यो खेती गरेर नै हामीले किसानका छोराछोरी नै हौँ हामीहरू र बिचमा के भयो यो चाहिँ त्यहाँले सबैले पढ्ने विषय जान्ने बुझ्ने विषय हो र अहिले चाहिँ एउटा सामान्य किसानले पनि आफ्ना सामान्य परिवारलाई पनि दुई चार रुपियाँ लिएर यो प्राङ्गरी खेती गरेर प्राङ्गरिक विधि अनुसार खेती गर्दाखेरि राम्रो जीविका उपा उपार्जन र राम्रो आफूले वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने ऋण लिएर गएर त्यहाँ विभिन्न घटना दुर्घटना भएर भन्दा स्वदेशमा यो धरती यो धरतीले हामीलाई आशीर्वाद दिएछ यस्तो धरती र यस्तो माटो साय संसारमै दुर् दुर्बल छ र हामी यो धरती चलायौँ भने यसबाट हामी यसले राज्यले पनि अहिले राज्यको रूपान्तरण पनि यसैमा आइरहेछ र यो यसले हामीलाई मेरो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत सन्देश के हो भने हामी जुन जहाँ ठाउँमा हामी वैदेशिक रोजगारमा गएछौँ त्यो नै पूर्ण होइन हामी आफ्नो फर्किनुपर्छ हाम्रो जन्मभूमि यहाँ छ हाम्रो परिवार यहाँ छ हामी खेती नै गरेर म म साठी वर्षको भएँ म दस वर्ष युरोप बसेर आएर चाहिँ मलाई ऊर्जा त्यतिकै छ किनभने मैले विषादी चलाएको छैन विषादी सुन्न म चाहिँ टोटल्ली गाईको गहुँत र गाईको मलबाट बनेका मलबाट मैले अनि गणा मल अनि बुकासी मल बनाएर मैले खेती गर्छु र यो मेरो चाहिँ डेढ वर्ष भयो यो मेरो ट्रायल पिरियड हो मेरो परीक्षण हो र यो साल चाहिँ म अब मेरो चाहिँ आज नौ गते भयो मेरो पच्चिस गतेदेखि मेरो यहाँ चाहिँ नयाँ बिरुवा लगाउने मेरो माटो मल बिउ सबै तयारी भइसक्यो र अब म चाहिँ किसानहरूलाई पनि यही सन्देश दिइरहेको छु किसानको अगुवाई पनि मैले गरिरहेको छु र मेरो अगुवाई भनेर मैले त्यस्तो नेतृत्व गरेर मेरो त्यो जस्तो भूमिका होइन कि मेरो अनुभव र मेरो ब्रह्मले मेरो मैले मैले जे जाने त्यो चाहिँ मैले किसानहरूलाई सेयर पनि गरिरहेको छु र अहिले भर्खरै एक हप्ता भयो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले यो सरल कर्जा किसानलाई दिने उसमा मैले दसजना किसानलाई बिना धितो खालि व्यवसायिक दर्ता प्रमाणपत्र न वडामा र प्यानमा गएर सर्टिफिकेट लिएको भरमा उसको प्रोजेक्टको आधारमा अनि उसलाई बिना धितो चाहिँ डेढ वर्षकै अठार महिने उसमा उनीहरूले चाहिँ तिन लाख रुपियाँ प्रभाव गरेका छ दसजना किसानलाई मैले तिन लाख रुपियाँ भर्खर प्रभाव गरेँ तिन तिन लाख कि तिन लाख मात्रै एक किसानलाई तिन लाख अनि यो चाहिँ के छ भने यो राज्यले दिएन ब्याङ्कले दिएन भनेर मैले चाहिँ मुतिनाथ विकास ब्याङ्कले एउटा साम सामान्य एउटा इन्ट्रेक्सन राखेको थियो त्यहाँ गएर मैले के भनेको थिएँ भने किसान जनता ब्याङ्कमा जाने होइन कि ब्याङ्क जनतासँग आउनु पऱ्यो किन ब्याङ्क जनता ब्याङ्कसँग पुग्नै सक्दैन त्यसो पहुँचै पुग्दैन त्यहाँमाथि किसान अनि अब चाहिँ ब्याङ्क जनतासँग आउनुपर्छ भनेपछि उहाँले यो स्लोगनलाई उहाँको त्यो स्लोगन रहेछ त्यो समय मिठो भएर अहिले मैले चाहिँ सामान्य मैले पनि दरखास्त एप्लाई गरेको छु तर मैले लिइनँ किनभने मलाई आवश्यक छैन तर मैले मेरो कागज मैले त्यहाँ सबै कुरो प्रक्रिया पुर्याएपछि किनभने म त आधिकारिक भएन त्यहाँ लिनु नलिनु मेरो कुरा भयो तर त्यो त्यसले म त्यहाँ बुझाउँदाखेरि किसानलाई त त्यसले ठुलो आधार बनायो नि त यो मान्छेले यति गर्दो रहेछ भने भनेर उहाँले चाहिँ मेरो पनि केही ग्यारेन्टी कुराहरू मैले मैले खेती गरेको कुराहरू मेरो प्रक्रियाहरू मैले उहाँ देखाएको सुनाइ बुझाइहरू उहाँले अनुसरण गरेका कुराहरू खेती कसरी गर्नुपर्छ स्वावलम्बी कसरी हुनुपर्छ अनि माटो कसरी चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा उहाँले मसँग बुझा भएर अनि मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको अध्यक्ष अहिले हुनुहुन्छ भरत ढकालजी यहाँमा पटक पटक आइसक्नु भएको छ उहाँले मेरो हेरेर त्यसपछि अब आन्तरिकले त्यहाँ के अरे कुरा पनि भयो होला ब्याङ्कभित्र को मान्छेको यो मेरो विषयमा थाहा पनि भयो होला उहाँ आउनुहुन्छ त्यो भएर किसानलाई त्यो त्यो त्यो त्यो अहिले ठुलो राहत भएको छ किनभने त्यो बेला किसानसँग त्यस्तो उत्पादन छैन उनले उत्पादन कुरोलाई उनले वैशाख जेठ नै गर्नुपर्छ अनि त्यो बेलासम्म उहाँ उसले मुदिनाथ विकास ब्याङ्कले के भन्दैछ भने उत्पादन नभएको बेलामा चाहिँ हामी सामान्य ब्याज मात्रै लिन्छौँ जब उत्पादन सुरु हुन्छ उत्पादन दैनिक हुने हो दैनिक उत्पादन भएपछि तपाईँको त्यहाँ त्यसपछि अनि ब्याज प्लस किस्ता जोडेर लिइदिने भन्ने पनि उहाँहरूले सहुलियत तरिका दिनुभएको छ क्या त्यसपछि सात पर्सेन्ट ब्याजमा त्यो चाहिँ अहिले तेह्र पर्सेन्ट बुझाउनुपर्छ अनि सात पर्सेन्टमा छ पर्सेन्ट चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा कुनै के एउटा कोर्स रहेछ त्यो चाहिँ घटाइदिएर अन्तिम किस्तामा चाहिँ अनि सबै टोटल तिर्ने बेलामा चाहिँ छ पर्सेन्ट घटाएर पहिले तेह्र पर्सेन्ट घटाएर लिइदिन्छ भनेपछि आखिर सात छ सातै पर्सेन्ट हिसाब अनि त्यो भएर यति राम्रो मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कले यति राम्रो जन किसानसँग सामान्य के अरे हामी गाउँठाउँबाट आएर पाहाड तराईबाट आएर बसेर बिना धितो बिना धितो चाहिँ तिन लाख रुपियाँ पर किसानलाई हर किसानलाई तिन लाख रुपियाँ दिनु भन्ने कुरो यो चाहिँ ठुलो राहत हो यो ठुलो सन्देश हो ठुलो सन्देश हो त्यसमा अलिकति मैले भूमिका मेरो मेरो ठाउँबाट मैले भूमिका निभाएँ त्यो भएर मेरो चाहिँ यो संरचना यो हो अब म खेतीपाती गर्नेमा म तयारी भएँ र मेरो चाहिँ सामान्य यो चाहिँ अहिले यो हाम्रो चाहिँ खास त युरोपमा चाहिँ यसलाई एग्रो टुरिज्म भन्छ नेपालीमा चाहिँ एकीकृत कृषि परियोजना भयो यसमा चाहिँ त्यस पशु हुन्छन् पन्छी हुन्छन् अनि त्यसपछि खेती हुन्छ सामान्य बस्ने ठाउँ पनि हुन्छ सामान्य पकाएर खाने पनि हुन्छ त्यो चाहिँ मैले पूर्ण गर्न सकेको छैन अहिले भर्खर स्ट्रक्चर बनिरहेछ र मेरो चाहिँ म लमजुङ जिल्लाको मर्सेली गाउँपालिकाको वडा नम्बर नौ सिम्पानीको मेरो म त्यहाँको जन्म हो अनि मैले अहिले मर्सेली गाउँपालिकासँग चाहिँ हाम्रो एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको र म अहिले भर्खरै मैले चारजना विभिन्न क्षेत्रका साथीहरू लिएर मैले इटाली लिएर गएँ इटालीमा मैले घुमाएँ अब पन्ध्रजनाको विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाका पदाधिकारी सहित अनि पूर्व पूर्व मुख्यमन्त्रीसहितको टिम टोली यहाँ आउँदैछ त्यसले मर्सेनी गाउँपालिकासँग चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भगिनी संस्था जोड्दैछ अब यहाँका मर्सेनी गाउँपालिकाका किसानहरू इटाली जाने किसान र विद्यार्थी त्यहाँ गएर सिक्ने त्यहाँका विज्ञहरू आएर चाहिँ यहाँ सिकाउने भनेपछि त्यो नै त्यो नै अब बटम लाइन चाहिँ असाध्यै फन्डामेन्टल छ त्यस त्यसको भित्र अन्तर्वस्तु अगाडि हुने कुरो त किनभने त्यो त क्लासै दिनुपर्छ त्यसमा बुझाउनुपर्छ त्यही भएर मैले त्यसमा अलिक लामै बहस हुने हो र म त बुझ्छु अब बुझाउनु गाह्रो हुने हो र मैले त्यसमा जान चाहिनँ र यसमा चाहिँ के अरे यहाँ हामी वरिपरि यहाँ सबै किसानहरू छन् किसानको चाहिँ म एक किसिमले नै हो मैले दुःख सुखमा मैले उहाँहरूलाई साथ पनि दिइरहेको छु उहाँले मलाई विश्वास पनि गर्नुभएको छ र मेरो चाहिँ यो हो अब मेरो यो चौध रोपनीमा अहिले चाहिँ मेरो चाहिँ चौध रोपनीमा चाहिँ म यस सालको म मेरो कारोबारहरूको म पचास लाख मेरो चाहिँ अन्तिम लक्ष्य मेरो अघिल्लो वर्ष कस्तो भयो त अघिल्लो वर्ष मेरो पन्ध्र पन्ध्र पन्ध्र सोह्रको हिसाब भएको थियो र अहिले चाहिँ पचास लाख किनभने म पनि क्वालिफाइड हुनु पऱ्यो नि त र मैले पनि बुझ्नु पऱ्यो मेरो धरतीसँग बुझ्नु पऱ्यो अनि मैले उहाँ कृषि विश्वविद्यालय मैले सिकेको ज्ञानहरू यहाँ नमिल्न पनि सक्छन् कति मैले यहाँको जनशक्ति तयार गर्न सकिनँ अनि विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मैले पहिलो वर्ष नै राम्रो भएको थियो अब यो डेढ वर्ष भनेको त राम्रो धेरै राम्रो हो र सँगै मैले चाहिँ आफूले उठाएका विषयहरू किसानहरूले बुझिदिनुभएछ पत्रकारजीहरूले छ रेडियो टेलिभिजनले छ कृषि ज्ञान केन्द्रले असाध्यै ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा मैले यहाँ भर्मी कम्पोस्ट र बुकासी मोल अनि त्यसपछि मैले यो सामान्य मेरो के अरे अर्ग्यानिक खेतीको विषयमा मैले ठुलो मैले फड्को मार्न पाएँ अनि यसमा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद त्यहाँका पदाधिकारी सहित सबैलाई बुद्धिजीवीलाई के अरे त्यहाँका प्राविधिक र त्यहाँका कर्मचारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद किनभने हौसला प्रोत्साहन भन्ने कुरो ठुलो हो सानो होस् या ठुलो होस् त्यो भएर उहाँले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ ठुलो प्रोत्साहन गर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि अरू किसानलाई धेरै लाभ भएछ अनि यो चाहिँ विभिन्न चाहिँ सुचाङ्गले मलाई के मलाई के चाहिँ आत्मविश्वास छ भने किसान नै कि कृषि र किसान नै यो देशको पूर्वाधार हो राज्यले ब्याङ्कले वित्तीय संस्थाहरूले सबैले यसमा दिनुपर्छ र सङ्घ संस्था विश्वविद्यालय अनि विद्यार्थी अनि किसानहरूले पनि गाउँपालिका नगरपालिका प्रदेश सङ्घीय सरकारले पनि यसलाई चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा लैजानुपर्छ यो यो नै नेपालको पवित्र काम हो सुरु यहीँबाट हुने हो जग जग नै हो भोलि हाम्रो यसको चाहिँ प्रमुख हाम्रो आय नै भने यहीँबाट जोडिया छ किनभने यो नभइकन केही पनि नहुने हाम्रो भान्सा चौबिस घन्टै चल्दैन त्यही भएर हामी आयातित चिजमा हामी निर्भर भयौँ अब हाम्रो आत्मा उत्पादन दिनुपर्छ भन्ने मेरो अभियान हो र सर अरू के अब एउटा कुरा भनिदिनु त तपाईँले त उहाँ दस वर्ष गर्नुभएछ यहाँ पनि एक डेढ वर्षै गर्नुभयो होइन तर अब कति रोपनी जग्गामा चाहिँ खेती गऱ्यो भने एउटा परिवार चल्छ त्यो एउटा क्लियर बजारको छेउ अथवा टाढा कस्तो अवस्था त्यो भनिदिनु त यस्तै एक रोपनीदेखि दुई रोपनी तिन रोपनीसम्म भयो भने एउटा परिवारले फेरि रोपनी धेरै भएर पनि भएन उसले म्यानेज गर्नु सक्नु पऱ्यो म्यानेज भनेको उसले श्रम दिन सक्नु पऱ्यो अनि उसले के अरे बाली बाली चक्र पनि थाहा पाउनु पऱ्यो कुन बाली कुन बेला हुन्छ थाहा पाउनु पऱ्यो होइन सर त्यसमा मल बिउ विषादीको कुराहरू आउँछन् अनि त्यो हुँदाखेरि के छ भने उसले एक राम्रो गर्ने हो भने उसले सामान्य वस्तु वस्तुभाव पनि पालेर अनि एक रुपियाँ पनि उसले एउटा परिवार राम्रो सस्टिनु हुन्छ तर दुई चारवटा कुरा चाहिँ एकदम फन्डामेन्टल चाहिँ सिद्धान्त के हुनु भने बाली चक्रा कुन मेला कुन बाली लगाउने होइन त्यसपछि कुन लगाउने जस्तो साइड बाली छ नि एउटा लसुन र प्याज भनेको कुराहरू बाह्रै महिना बाह्र महिना हुन्छ अनि यही बालीमा नि हामीले यसमै लसुन र प्याज लगाइदियो त यहाँ दुइटै बाली दुईवटा आउँछ नि त जब एउटा चिज लगाए ठाउँमा अर्को पनि बाली लगायो भने डबल फाइदा हो नि त एउटा खर्च भने एउटा नाफा हो नि त्यो किसानले जानुपर्छ त्यो सिकाउनुपर्छ र कृषि ज्ञान केन्द्र हाम्रो बुढानखेल नगरपालिका अनि वडा वडाहरूले बुढानखेल नगरपालिकाले चाहिँ मलाई ठुलो सहयोग गरेको छ उहाँहरूको सद्भाव उहाँहरूको सहयोग पनि ठुलो छ अनि बुढाङ नगरपालिका कृषि शाखाको बहिनीहरू त्यहाँको स्टाफहरूले मलाई धेरै सहयोग गर्नुपर्छ मेरो कुरा सुन्नुहुन्छ उहाँले पनि हामी हामीले जहाँ बोलाए पनि किसानहरू घर घरदैलमा आउनुहुन्छ उहाँहरू पनि यसको यस अभियानको ठुलो चाहिँ सहभागी चाहिँ टिम हो यो उहाँहरूको हात नभइकन हामी अगाडि बढ्न जान सक्यौँ परिवारले उसले राम्रो चाहिँ एकीकृत हिसाबले कुखुरा अलिकति पाल्ने अलिकति हाँस पाल्ने अलिकति खेतीपाती गर्ने एउटा गाई पाल्ने भयो भने एउटा दुई गाई पाल्न सकिहाल्छ एक रुपियाँमा सक्दैन अनि दुई एक दिन दुई रुपियाँ भयो भने एउटा परिवारले राम्रो पुरा आम दुधबाट पनि आम्दानी गर्छ कुखुराबाट पनि आम्दानी गर्छ तरकारीबाट पनि आम्दानी गर्छ तिनवटा आम्दानीमा दुईवटा खर्च भने एउटा त बचत भयो नि सर होइन खर्च भनेको छोरा छोरी खर्च खर्च अनि ब्याज भयो उसको अरू खर्च हुन्छ नि त्यो भन्दाखेरि ऊ चाहिँ एउटा खर्चले पनि दुइटा फाइदा गर्न सक्छ तर उसले किसानले चाहिँ म किसान हुँ मैले खेती गर्नुपर्छ मेरो जीवन यही हो मेरो परिवार जीवन हो भने अन्तरात्माबाट उसले डेडिकेटेड भएर लायो भने दिन दुई त्यो कुरा चाहिँ मान्छेलाई भनिदिनु पऱ्यो क्या त्यो एकदम एक्ज्याक्ट भनिदिनुहोस् है राज्यले बनाएका कृषि सम्बन्धी कुनै पनि सेवा सुविधाको विषयमा मैले डेढ वर्षको अनुभवमा कृषि ज्ञान केन्द्रले जसरी वितरण गरेको छ त्यो एकदमै उपयुक्त र बाँडफाँड राम्रो तरिकाले छ अब म चाहिँ म मेरो तर्फबाट त्यो भन्छु तर त्यो पर्सेन्टको हिसाबले म भन्न सक्दिनँ कहिले गलत पनि पाएन शैली पनि पाएन त्यो भन्ने तर मेरो अनुभवमा के हो भने कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि यहाँ आएर पटक पटक इभालुएसन गरेर चेक गरेर मेरो विषयमा सोधखोज गरेर र मेरो उत्पादन र यहाँ आएर गरेर मलाई मैले पाएको त्यो ठुलो कुरो केही पनि होइन पाउन जो कहिले पाउँछ तर एउटै के छ नि प्रावधानमा त जानु पऱ्यो नि त कृषि कृषि ज्ञान केन्द्रले माएको माएका प्रावधानहरू पुरा गर्नु पऱ्यो नि त पुरै पनि सर खेती गरेर भने केही पनि छैन खेती गरेर कहाँ दिने हुनु त त्यो भएर मैले पनि मेरो अनुरोध के हो भने मैले किसान अहिले बिहान गरेर भनेको छु अहिले गएर फेरि गएर भन्छु किसान बहिनी दिदीबहिनीहरू यहाँ पनि हुन्छ किसानले किसान भएर बस्न जानेकै छैन खेती गर्न उसले गरेकै छैन किनभने त्यसको अभियान म हो मैले यहाँ गरेको छु नि सर यो मेरो भर्खरको डेढ वर्ष मैले के हो सर यहाँ दस वर्ष बाह्र वर्ष गर्ने पन्ध्र वर्ष गर्ने किसानै छन् तर खेती कसरी गर्ने मान्छे कहाँ बस्ने मान्छे र पशुपन्छीसँगको के अरे आवाजावत कस्तो हो अनि रोग किरा रोग एउटा ठाउँ सर्छन् मान्छे मान्छे रोग्ने जनावरले सर्छ जनावर रोग्ने मान्छे सर्छन् होइन हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले हामीले हाम्रो समूह छ समूहले चाहिँ त्यो कोर्स बनाउँदैछ नगरपालिकाको कृषि कृषि शाखा र नगरपालिकाको चाहिँ पशु शाखाको र हाम्रो समूहको समन्वयमा हामी एउटा चाहिँ आचार संहिता बनाउँदैछौँ आचार संहिता भनेको किसानले यो मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने त्यो मापदण्ड भनेको हामी कृषि कार्यक्रम समय बसेर मापदण्ड बनाउँछौँ त्यो मापदण्ड भनेको उहाँले आएर हाम्रो मापदण्ड यहाँ अनुसार गरेर लेखियो भने यहाँ आएर कसै किसानको आएर देखिनु पऱ्यो नि देखिन गरेर राख्नुपर्ने उसो जसरी उसले आफ्ना दर्ता प्रमाणपत्र जसरी सुरक्षित गरेर देखाउन सक्छ त्यसरी राख्नुपर्ने र यो चाहिँ किसानले पाएन भन्ने कुरामा अब कृषि कार्यक्रमको सहजीकरण उहाँहरूको पहुँच पुगे पुगेन त्यो विषय मैले मैले कमेन्ट गर्न मिलेन र मैले पुर्याएको पाउँछ र उहाँले पुर्याएको पाउँछ भने चाहिँ पाउन सहिलो छ पाइन्छ त्यसले किसानलाई ठुलो उत्साह दिन्छ ठुलो राहत दिन्छ